Merhaba. Bu bölümde sızma testlerinde hangi sorulara cevap aranır konusunu inceleyeceğiz. Bu sorulardan birisi, birincisi hangi bilgiler elde edilebilir durumda? Testi yapan ekip aynı zamanda testi yaptıran kurum veya firma hangi bilgilerin elde edilebilir durumda olduğunu kolayca dışarıya açık bir şekilde ortada dolaştığını, internet ortamında yayıldığını merak eder, bilmek ister. İşte bu sorunun cevabı için hangi bilgiler elde edilebilir durumda? Bunların bir kısmı e, sisteme gönderilen sorgular ve taramalar sonucunda da elde edilebilir durumda olabilir. Bir diğer aşamada elde edilen bilgiler nasıl kullanılabilir? Kuruma, firmaya zararlı olacak şekilde nasıl kullanılabilir? Bu da cevabı aranan sorulardan bir tanesi. Masumane bir şekilde e, açıkta dolaşan bir telefon numarası, cep telefon numarası ya da bir e-posta adresinin firma ve kurum aleyhine nasıl kullanılabileceği sorusuna da cevap aranır. Aynı zamanda sızma testi yapılır iken Sisteminde gariplik yaşayanlar bildirdi mi sorusu da önemlidir. Sisteminde hiç kendisinin oluşturmadığı masa üstünde bir dosya oluşturulduğunda ya da masa üstünde var olan bir dosyanın anlamsızca ve neden olduğunu bilmeden silinmesi durumunda çalışanların ilgililere herhangi bir rapor verip vermediğini tespit etmek de aranan, cevabı aranan sorulardan bir tanesidir. Yani çalışanların verdiği tepkiler kısacası. Bir diğer soru da sistem güncel mi sorusuna da cevap aranır. Yapılan testler esnasında toplanan aktif ve pasif bilgi toplama yöntemleriyle sistemin sürümü, üzerinde çalışan uygulamaların ve servislerin güncel olup olmadığına da mutlaka bakılmalıdır. Bu konuda testi yaptıran firma veya kuruma raporda gerekli bilgiler mutlaka verilmelidir. Bir diğer sorumuz da alınacak tedbirler için ne kadar kaynak gerekli? Yani firma, kurum sisteminde güncelleme yapma, yapma, yapması gerektiğini biliyordur. Bazı sistemlerin ve servislerin eskidiğini, güncelleneceğini, güncellenmesi gerektiğini biliyordur. Fakat bunların boyutunu ve çapını öğrenmek ister ki bir maliyet hesabı yapsın. Bazen güncelleme değil sıfırdan dizayn etmek belki daha az maliyetlidir. Dolayısıyla vereceği ciddi kritik yatırım ve harcama kararlarından önce sisteminin ne durumda olduğunu bilmek ve öğrenmek için de sızma testi yaptırabilirler. Dolayısıyla da bunun için alınacak tedbirler için ne kadar kaynak gerekli sorusuna da sızma testi yapan ekip mutlaka bir cevap bulmaya ve yön göstermek için, fikir vermek için çeşitli cevaplar bulmaya çalışır. Bu bölümde üzerinde konuşacaklarımız bunlardan ibaret.